मेडिव्यू कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला সেলামপুর সারদা সংঘের প্রত্যেকটি সদস্যকে অনুরোধ করছি ম্যাচ হওয়ার সাথে সাথেই মঞ্চের সামনে চলে আসবে কেউ বাড়ি যাবে না সেলামপুর সারদা সংঘের প্রত্যেকটি সদস্য ম্যাচ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মঞ্চের সামনে চলে আসবে इस समय यहाँ बैठे तमाम दर्शक खड़े हो गए हैं लगातार मजा लेते हुए छह गेंदों में 28 रन नया की पहली गेंद गेंद को उड़ा दिया है छह रन के लिए और ये लग गया है दत्त ज्वेलर्स का छक्का सिस्टम से बाहर short of length game Tushar जैसे बल्लेबाज इस पे हर बार ही आपको छक्का मारेंगे अब पांच गेंदों में बाईस रन चाहिए तुषार सामना करने के लिए तैयार दूर दूर तक तो फैलाए हुए फील्ड एक सिर्फ और एक शॉर्ट फाइल लेगा और इस बीच अगली गेंद इस सर चले गए हैं this wicket is got to you this DC Jewelers. तो सर अभी अभी कॉट बिहाइंड होकर के मैदान से वापस जाते हुए अब चार गेंदों में 22 रन चाहिए नया बल्लेबाज সোমনাথ अभी भी मैच पूरा नहीं हुआ सभी दर्शकों को सलामपुर शरद संघ के तरफ से अभिनंदन करता हूं मैं प्रदीप गोस्वामी आप जरा आखिर तक देखिए इसलिए मैंने बोला था कि आखिर तक देखिए कि अभी भी मैच जिंदा है और लग गया है तब तक बोला उसका छक्का हाँ, तो आप तीन के दो मत जाइए यहां से लीजिए एक और छक्का बूम बूम छक्का भैया आपका कैमरा को कुछ नहीं हुआ तो भाग्य ने उनका साथ दिया कि कैमरा नहीं टूटा है ये क्या मैच चल रहा है समीरन दो गेंदों में दस रन जरा म्यूजिक प्लीज स्टॉप कीजिए इस दो गेंदों के बाद आपके मन चाहिए जितनी भी म्यूजिक बताइए दो गेंदों में दस चाहिए मेरा एक शब्द कहना आ गया है जिसकी जिसकी प्रेशर हाई है जिसकी हार्ट बीट में कमी है आपसे मेरी विनती है यह मैच आप मत देखिए अब दो गेंदों में दस रन और उधर सोमनाथ तैयार है जो कि सिर्फ छक्कों के लिए ही जाने जाते हैं छक्कों की बारिश कर रहे हैं इस समय कुमरी क्रिकेट मैदान पर तो दो गेंदों में दस रन क्या होगा कौन जीतेगा कौन हरेगा ये वक्त ही बताएगा मेडीव्यू कप क्रिकेट टूर्नामेंट का विनर्स कौन होंगे कौन ये मेडिव्यू कप 2023 का चैंपियन बन चैंपियन कौन बनेगा सिर्फ दो गेंदों के बाद ही पता चल जाएगा जिन श्रोताओं ने हमारे लाइव एक्सक्लूसिव देख रहे हैं उसे भी मेरी दरखास्त है आप आखिर तक देखिए भैया अगली गेंद उड़ाइए जुड़ाइए सोमनाथ ने एक के दो दो चार रन इस समय कहा जाए तो भगवंतपुर का ही पालड़ा भारी है जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं मैं आप से दरखास्त कर रहा हूं कि तेजी के साथ आप अंतिम गेंद पूजा कीजिए अंतिम गेंद चार रन चाहिए सोमनाथ तैयार होते हुए यहाँ पर हजारों दर्शक खड़े हो गए हम भी खड़े हो गए एक हजार रन भगवंतपुर को जीत के लिए चाहिए लेकिन आखिरकार